Ну, все, мы закончили мысленное обращение или молитву. Кто как хотите, но можно по-разному назвать. Вот, мы с Бурхан, дальше мы не идем. Это для нас предел. Вот, наверное, видите, там есть туристы. Но, к сожалению, они не понимают и не знают, что ходить туда нельзя. А многие даже ходят на сам мыс. Ну, А, что же тогда сказать-то? Ну, терпение духу шамана, чтобы он все-таки не наказывал людей так сильно, как мог бы, а относился к ним снисходительно. Ну, вот хочу сказать, что с этой стороны мыса сразу же находится Сарайский пляж, который у меня есть отдель, про который у меня есть отдельное видео. Это место отдыха туристов. Вот где-то там вдалеке вы видите такой достаточно крутой мыс Харанцы. Сегодня погода у нас не балует. Такая пасмурная погода, необычная очень. Я пару слов хотел сказать о шаманах. Ну, для меня, например, настоящий шаман – это не тот, который берет в руки бубен, одевает костюм с разнообразными там висюльками или еще чем, бьет в этот бубен и ходит вокруг костра. Нет, это не шаман. Ну, это может быть ученик шамана, но это не шаман. Для меня шаман только тот, который может имеет свойства, имеет опыт и может это делать, а, вызывать ангон. Что такое ангон? Дело в том, что наше сознание управляет нашим телом через таламус. Наше тело такой сложный экскаватор – и вот сознание из другого измерения, своей проекции, управляет этим экскаватором, то есть нажимает рычажки там и так далее, и экскаватор может там держать э, ложку, вилку, кружку, наливать воду, ходить, ползать и так далее. Так вот, настоящий шаман – это тот, который может впускать в свое тело другое сознание, которое может управлять через таламус этим телом. Ну, этот феномен называется ангон у монголов и бурят. Это такой э, довольно характерный феномен. Вот сознания могут входить разные. Это завис... От этого зависит ранг шамана. Всего 9 рангов. Вот у меня учителем был шаман. Была шаман девятого ранга, самого последнего ранга. Вот. А, ранги зависят от того, какой, какое сознание они могут себя впускать в девятый ранг уже входит сознание, которые вообще никогда не воплощались в людях и никогда не будут воплощаться. Они приходят сюда для определенной очень тонкой и ну, очень качественной такой, очень серьезной работы. Вот. И это, как правило, уже совсем древние сознания, которые еще ну, если так можно вообще сравнивать, которые появились еще задолго до появления этого мира, материи в этом мире, энергии в этом мире, нашей Вселенной. Вот. Очень древние сознания. Ну, в разных религиях они называются по-разному христианстве они называются ангелами. Ну, христиане тоже называют, ну, наверное, под ангелами имеют в виду разные. Их там просто, они просто разные все. Ну, и вот, вот эти сознания древние, они называют тоже ангелами. Вот. У шаманов разных народностей тоже есть разные. Ну, я их называю я просто вижу их функцию, называю их, наверное, может быть, судьями, может быть, конструкторами, которые конструируют этот мир. Ну, наверное, так. По-другому даже не знаю, как их назвать. Это очень древние, очень светлые сознания, вот, которые реализуют идеи Творца, ну, фактически это его руки. Вот обратите внимание, какой за мной очень красивый вид. Здесь вообще очень красивый вид. Здесь можно любоваться в тишине. Вот. Спасибо всем. Я пошел любоваться.